我干嘛去？ 出嘢，咁 <laughs> 呢個咩嚟嘅？錨， <laughs> 你估我請你食飯啊？真係，而真係錨錯，冇理由係 Google 落去嗰個尖 <laughs> 指地點嗰個，唔係，唔係，開估啊，嚟，同你玩個遊戲，憑你嘅記憶。 嗯，再一只老鼠出嚟，呢个系米奇老鼠啊！你可以单色嘅，系唔使有颜色嘅。呢个系米奇老鼠，咁你老啲最热啦，其实点画都唔会咩嘅，其实。我完啦。呢条线系咩嚟？ <laughs> 俾啲银油鼻啊！等先，等先，我知，好似呢度有有颜色噶嘛？ <laughs> 呢个恐怖版就呢个恐怖版，喂，好似食完人咁样喎又系。呢 <laughs> 画埋佢个样，OK。 佢一定去咗韓國整容啦，咁 V 字面嚇？呢個真係老鼠嚟嘅喎，呢個咪咪， <laughs> 呢只老鼠嚟嘅喎，真係老鼠。呢個係五星大鼠老鼠，乜嘢啊？個下巴係一個咧咧嘴笑嘅。住你你黐翻米奇老鼠个正正樣系噶。 <laughs> 反斗奇兵弹弓狗，弹弓狗啊！睇下我望到先，都似嘅，以为好易，其实跟住画出嚟，其实会好笑咯。OK OK，不过系睇咁多年诶，Toy Story 嘅。 係，請畫出 Thomas。 <laughs> 我要擺埋呢個落嚟開估系咪畫好啦，咩咪咪畫咪畫車路。佢個車路，我嘅車路係咁樣，咁樣。 <laughs> 跟住咁樣，咁樣。 呢度路轨啊嘛。 <laughs>